ゆかチャンネル皆さんこんばんは素敵な年末をお過ごしですか今年2019年を振り返って皆さんに伝えたいことがあって今年最後の日にこうやって動画をアップしました今年は私自身にとってそして私たち夫婦にとってたくさんの変化があった年でした決して簡単に楽に進んだ1年ではなかったけれど 一日一日が幸せであふれていたそんなとても意味のある一年だったなと思いますあのね、はい、プレゼントがありますえちっちゃえおすごいすごいわーマジで一番のビッグニュースはかけがえのない赤ちゃんを授かったということ大切な人との間にできた新しい家族を迎える という感覚は今までに感じたことのない言葉に表せない感動でしたつわりがひどすぎてなかなか動画をアップできなかった期間もありましたが今思うとそんな試練も私には必要だったのかなと思いますどんなに辛いことがあってもどんなに悲しいことが起こっても私が乗り越えて また立ち上がれたのはかけがえのない家族友達そして皆さんがいたから特にいつも私を笑顔にしてくれて大切に思ってくれて私を一番に愛してくれるすんちゃん心からありがとううーんダメだ伝えたいことがありすぎますね今この動画を見てくれている皆さんあなたたちがいたから私たちが今日この日までこうやって動画を作ってこれました 2019 <laughs> 年本当にお世話になりましたなりました2020年は新しい家族も増えてますます皆さんにいろんな動画をお届けできるように頑張るので引き続き応援よろしくお願いしますそれでは素敵な年末年始を過ごしてねせーぼマニパでせよハッピーハッピーニューイヤーハッピーニューピーニューイヤー